السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير روى الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها صححه الترمذي والمقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال كل الناس يغدو يعني يصبح ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يصبحون ويغدون على قسمين فمنهم من باع نفسه لله تعالى فأعتقها يعني من النار وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي ومنهم من باع نفسه للهوى والشيطان فموبقها أي مهلكها عافانا الله وإياكم من ذلك فكن يا رعاك الله ممن باع نفسه لله تعالى